Hai hey guys, jumpa kembali bersama saya Asing Spot guys. Kali ini Asing Spot mau bersih-bersih uang kuno guys dari seluruh negara. Ada semua guys. Ini guys. Dari Amerika, Liberty guys. Amerika. Tahun 1875 guys. 1875 wah luar biasa guys 1875 dolar Kong Amerika Liberty 1875 luar biasa guys guys dari Eropa sembilan belas empat belas tahun sembilan belas empat belas itu guys sembilan belas empat belas dari India luar biasa guys bisa kayak mendadak ini guys kayak mendadak Vietnam tahun 1845 wah gila guys tahun 1845 1845 wah luar biasa guys bisa kayak mendarik nih guys asli mospor guys mendadak delapan belas empat delapan uang Jepang luar biasa guys kasih lo es sembilan belas empat lima Nigerland Norgerland sembilan belas empat lima atau guys, kayak mendadak asing ngespot nih guys. Kayak mendadak. Uang kuno banyak sekali. Uang kuno. lima Ken 1957 ini guys, wah kayak yang mendadak asam masuk guys. Banyak lagi nih guys. Kayak mendadak guys, asal masuk guys. Hmm. Banyak sekali guys. satu dolar satu dolar guys patung liberty guys gambarnya patung liberty satu dolar luar biasa guys kayak mendadak ini guys tahun 1968 Australia punya Australia punya guys Australia hmm. sembilan a enam delapan a enam semua negara ada guys semua negara guys apalagi Indonesia guys Indonesia tanah airku sepuluh rupiah sepuluh rupiah guys sepuluh rupiah tahun 1974 Bank Indonesia langsung yes <coughs> kita rapikan dulu guys mana tahu kolektor-kolektor yang di luar sana pingin uang ini komen di bawah ya guys komen di bawah biar terapikan dulu guys hmm. lengkap semua lengkap hmm. seluruh negara ada guys seluruh negara seluruh negara guys kolektor-kolektor mana dia kolektor-kolektor dia mana dia hmm. oke okay, guys nampak guys nampak kan guys bagi kolektor-kolektor yang mau ngoleksi uang kuno komen di bawah komen di bawah ya guys wah saya ngospor guys oh. mantap guys mantap guys hmm asing ah, osport kayak mendadak sekali guys kayak mendadak hmm Oke guys, saatnya di subscribe, like, share, komen. Thank you, thank you. mola te butur sun kamsia.